अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना ये है जिंदगी ने फिर दिल को धोखा दिया दुनिया में पास एक प्यार रखना ये वो प्यार है हर एक सांस में ये अंधेरा ना रहा अब रोशनी यहाँ तेरा प्यार अब हो सदा रब्बा मेरिया मेरिया रब्बा मेरिया मेरिया रब्बा मेरिया मेरिया रब्बा पे रब्बा रब्बा मेरिया मेरिया रब्बा मेरिया मेरिया रब्बा मेरिया मेरिया रब्बा पे हाँ अर्रहमान हो से करीब हो जान से करीब हो सच्चाई प्यार है अब तो सुकून है हर वक्त उसका नाम लप पे रखा नाम तेरा न रहा अब रोशनी यहाँ तेरा प्यार तेरी अताप हो सदा रब्बा मेरी अमेर രൂപ മേരിയ മേരിയ രൂപ മേരിയ മേരിയ രൂപ പേ രൂപ രൂപ മേരിയ മേരിയ രൂപ മേരിയ മേരിയ രൂപ മേരിയ മേരിയ രൂപ പേ രൂപ മേരിയ രൂപ മേരിയ You'll always be here. Yeah. रब मेरिया मेरिया रब मेरिया मेरिया रब मेरिया मेरिया रब पे रब्बा रब्बा मेरिया मेरिया रब मेरिया मेरिया रब मेरिया मेरिया दिल से करीब हो जान से करीब